Muitas joias os Noldor lhes deram, opalas e diamantes e cristais pálidos, que eles lançavam pela costa e espalhavam nas poças. Maravilhosas eram as praias de Elendê naqueles dias. E muitas pérolas ganharam para si próprios no mar, e seus salões eram de pérola, e de pérola eram as mansões de Olwe em Alqualonde, o porto dos cisnes, iluminado com muitas lamparinas pois aquela era sua cidade e o porto de seus navios, e esses eram feitos à semelhança de cisnes, com bicos de ouro e olhos de ouro e azeviche. O portão daquele ancoradouro era um arco de rocha viva escavado pelo mar, e ficava nos confins de Eldamar, ao norte do Calaquíria, onde a luz das estrelas era brilhante e clara.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 Relembrando a terminologia apresentada lá no TT número 179, Fálmares são aqueles Teleri que seguiram a Grande Marcha para o Oeste, entraram em Beleriand e alcançaram Valinor. Ou seja, são os Teleri que completaram a viagem para as Terras Imortais, e assim se separaram daqueles que ficaram em Beleriand. Alqualondë era a principal cidade dos Falamri, na costa de Valinor. Seu nome em Quenya significa Cidade dos Cisnes, sendo que Alqua é cisne e Londres é porto. É dito que estava localizada ao norte e leste de Tiran, a cidade sobre Tuna, entre a Calaquíria e Arman, no norte de Eldamar. Vale lembrar que Eldamar, ou Casa Delfos, era a terra dos Elfos em Aman, que abrangia Calakirian, onde ficava a Ravina Calaquíria, a região costeira das Pelori e Tolerécia. A cidade foi construída em um porto natural feito de rocha, e também foi murada. Sua entrada era um arco natural. Além dos grandes portos, também abrigava as mansões de Oolwe, o irmão mais novo de Eilwe, nosso conhecido Thingol Manto Gris. A filha de Owe era Earwen, a donzela cisne que casou-se com Finarfin. Tiveram cinco filhos, entre eles Finrod e Galadriel, a história de Earwen foi contada lá no TT 476. A cidade foi coberta com as pérolas que os Elfos encontraram no mar, e joias que eles ganharam dos Noldor, e era iluminada com muitas lâmpadas. Os famosos navios de cisne com bicos dourados e olhos de azeviche ficavam ancorados lá. Em 1162, dos Anos das Árvores, os Falamri começaram a sair de Tolerécia, e a construir Alqualondë com a ajuda dos Noldor. Seu senhor era Olwë, que no Silmarillion é chamado de Príncipe de Alqualondë. Quando ainda viviam em Herécia, os Teleri ficaram cada vez mais atraídos para a luz das árvores, e acabaram decidindo sair da ilha para o continente. Ulmo enviou Osse, que ensinou os Teleri a fabricar navios. Quando estes ficaram prontos, Osê trouxe muitos cisnes com fortes asas. Os cisnes puxaram os navios dos Teleri para a costa, e assim eles chegaram a Aman. Quando Fëanor se rebelou contra a vontade dos Valar, ele foi para as costas de Aman, em busca de uma maneira de chegar à Terra-média. Ele exigiu o uso dos navios Telerin. No entanto, os Teleri recusaram e resistiram quando Fëanor ordenou que os Noldor os pegassem à força. Eclodiu então uma terrível batalha, o primeiro fratricídio, no qual muitos Teleri foram mortos, pois estavam armados com meros arcos de caça contra os Noldor totalmente armados. Falamos tudo sobre os fratricídios élficos lá no TT 157, não deixem de conferir lá. Os Teleri também tentaram bloquear o porto. Também se juntaram à batalha as hostes de Fingon e Fingolfin, que pensaram que os Teleri haviam atacado os Noldor. Nos últimos anos da Primeira Era, Alqualondë foi visitada por Earendil e Elwing, que haviam chegado a Valinor. Ora, quando chegou Earendil, tinha partido havia muito. Elwing sentiu-se solitária e temerosa, e vagando pelas margens do mar, chegou perto de Alqualondë, onde ficavam as frotas Telerin. Ali, os Teleri se fizeram seus amigos e escutaram suas histórias de Doriath e Gondolin e das tristezas de Beleriand e ficaram cheios de piedade e espanto. E ali Earendil, retornando, encontrou-a no Porto dos Cisnes, mas em pouco tempo foram convocados a Valimar, e lá o decreto do rei antigo lhes foi declarado. Em Alqualondë, os Teleri tinham liberdade de caminhar pela costa,